Свободными ветрами между строк мы теряем контроль Разгоняю волны в океане твоих милых глаз Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой Моя родная лилало, неземная лилало Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас а Марат налило, неземно лило Белое платье цветалого заката Дарит мне мотивы, что поет моя душа Сердце пишу строки, посылая к черту разум Отбивает день за днем Неземная лилало Мы оставим наши чувства далеко за кадром. теряя потихоньку прибор Я обниму тебя на фоне алого заката Моя